Всем привет! Сегодня мы делаем такую необычную постройку. Сегодня будем строить много-много двоечек, цифры 2 и несколько ноликов. Для того, чтобы получились цифры нового года 2022. Я даже специально в названии видео не ставила номер набора Lego Классик. Хотя у кого есть, тот могут здесь рассмотреть тут э, детали из трех наборов. Э, не ставила название для того, чтобы просто не ограничивать вас рамками одного набора. Вы видите, здесь настолько все необычно, <laughs> креативно все детали используются. Главное, чтобы было примерно похоже на цифру и полет фантазии. Вот, мне нравится какой. Следующий год тигра. И у нас даже здесь цифра 2 с тигром. Вот. Ну, наверняка узнали, откуда эти детальки. <laughs> Вот. Что ж, начинаем строить. Thank you.